O yan guys, magsisimula na naman tayo. Bago pala tayo magsimula, kung gusto mo magpa-shoutout sa next video natin, mag-comment ka lang sa comment section para sa susunod na video natin, ma-shoutout kita. Tara, hindi ko napapatagalin ito. Simulan na natin. Ang lupit mo, Malong. Kasalanan pa ngayon ng ninakawan mo. Ako? Bumabangon ako para sa aking mga pamilya. Lagi akong lasing sa umaga, lasing sa tanghali, at lasing din sa gabi. Dahil sa sobrang tapang ko, Malapit na akong palayasin ng mga magulang ko. Ito ako ngayon, nag-iisa Maria pala yun. Ganun. <laughs> Talino ni ate. NANI?! months later. Aww. <laughs> Magaya nga ito sa asong matatapang. Ha ha ha ha! So bago tayo magtapos guys, so huwag kalimutan mag-subscribe kung napasaya ka ng mga video na to para sa susunod na pagbabalik natin, mga pag good vibes ka ulit. Baboos!